awarkusen. Tain pepia quantuam, fei mulei niam purawar. Fei kiñemple kurunma kunumikei. E Kamulei niam fun kampuchiken mamuel. Kiñelketu ka marike tsunale puchikin mamuel. Fei bula feiti epu kantu fe puimatu anu kunukeingo. Fei kinye, tunani kei epuku umeo patu Nagum Kefi. Fei Melikul Ka Meli Lignagle. Fei Parubike. Weukei kinye pichimamul. Welu. soy Mari Lignagle. Fei Weukelei. Welu soy nagle Fei Weukei kinye pichimamul. Pura Lignagle. kam purak kurunagle, fei marike, chonale chipichique mamuil, fei weuhemke. Ka quiñaucanto fe, maripichi mamuil pubule, ka fei eluhemke marike, chonale mamil. mamuil. mechi amulekei ti aukantu.